электр тогу электр зарядталган бөлүкчөлөрдүн же макроскопиялык нерселердин багытталган иреттүү кыймылы бардык эре зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймылы электр тогу эмес мисалы нормалдуу шарттарда металлдарда эркин электрондор ирээтсиз ар тарапка багытталчу кыймылда бул металлдын бөлүгүндө ток пайда болуу үчүн электрондор бир багытта кыймылын баштоо керек